ご苦労様、たくさん食べてね。ご苦労様、たくさん食べてね。お母さんもいつもお元気でね。お母さんもいつもお元気でね。今年健康な子供をもう一人大丈夫だよね。今年 健康な子供をもう一人大丈夫だよね。ご苦労様。ご苦労様。たくさん食べてください。たくさん食べてください。元気、元気。もう一人、もう一つ。もう一人、もう一つ。